Hi boys and girls, welcome to the mobile beta live. Hi hi. Hmm. CS rank एवटा मैंने रही ले यालू hi hi hello hello hello hello ජොනිමල්ලිද මල්ලේ කටරයි කෙදම් හලෝ හලෝ මය කස්ටම් හඩ්ඩි හරි බස් හරිගෙන අයහමුණද ආ හිරා මොකක්ද කරින් ආය මොකුත් කරන එදරි මගෙත් අට මගේ හරි නෑබ නැද නෑම මොකද කරන්න දැන් ඩව්ලෝඩ් දීර බලන්න අතන කෙරවෙලා හැමිල්ලා ඉදන්න ඉටම ඔබ අප්ලෝඩ් කරේ නෑ නික පරක් කන්නේ කලින් අප්ලෝඩ් කර කලින් ගැන අර අර හඩ්ඩිගෙන අප්ලෝඩ් කරනේ බොම් දීලා බලන්න බයිලු ආ හරිද හරිනේ හරි අම්මලා හරි ලබ්බේ ගේම් එකේ බග් ගම්බේ හයි හයි මචන් ලයිව් එකට හලෝ අම්මා වලි හයි කටි නොටිෆිකේෂන් දාමු සෙට් එක නොටිෆිකේෂන් දාමු ඉතින් CS rank අපිට මොකද්ද ඇවට බැනර හම්බෙලා ගමු ඉතින් සේව් කරා මේක කරා ආ ලස්සනයි දේවල්ලු. WhatsApp DP ඇන්ගල්ද ප්‍රශ්නයකද බා ඉන්නේ? මමද? ඔව් බා. බරාතිරේ අද ගොඩක් කට්ටේ එන කුඩක් තියෙන වංජුත් ඊට. අවරනේ අපි ගමු. පම්ම මල්ලි උඹ CS රෑන්ක් බෑන් කළා බා. ආ ඔව් මම යන්න CS රෑන්ක් ගන්න කුඩ්ඩයි කරා බයනවා. සිිස්ටම් මේම කර අමාට කොල්ලක්ගත් එක කෝන් දන්නනේ වෙල්ල එක හදාන්න මොනක් දන්න කරන්න ඕන දන්න යන්නගේ සිනක හයිමයි කමට එකක් කියව චුට්ට කියවච දිම පත්ට පම්ම කරන්න කියලා අපිට අත් බලම කුඩ්ඩද මන්තිත මුලින් මසේ දැම් බන්තුද සිදකයි ටිස්නාය මාර්ස්ගේ විසි දෙක විතර මංජෝකද පෙට්ද එන්න අපි ප්‍රේජර් අදාගන්නය පෙචර් හදාගන්න අපි ඩිද හරිද ඔක්කොම හරිද ජොනිවල්ලි මයි කොන්න එක ගහන්ඩෝන පුඩ්ඩා රෙඩිදියා අනබන මන් දැන් ආයම මගේ මේ එඩ දෙන්න තුන්නවන බක් වෙලා ගොඩක් එමට රෙඩි තියම්බ මගුල ආනම් ඇයි ඔඹ මොකද හදලන්නේ ගිලඟ ආනම් කටයිපුක රෙඩිදීවා අංගිලාග බොමටන්න මට එකතකටත්ම ලිම්බෝමට කොම මේවා හඟන්නවා යකෝ එක ඇගිල්ල ගන්න උට එක ඇගිල්ල කෑගිල්ල ගහන්න කොටත් දන්නේ තම් යනෝකෝ පන්නිය නැති නිසා නිදක වෙන් කියන්න ඇත්සේ අඩු කියවට පදදිලී වැදුරඳ ලක්ෂන් හයයි ලස්කෝ ලස් ඒකට වෙනස්ද ඒක දැන් හරි දැන්ආ චටින් සරිව එක මමවා එක මැසේජ්ජයි දැම්ම ඉහිල්ලා බිල්ල වෙන්න නොද කමැසේජ්ජයිසි අඩු සමය බොද්ධව බූල හැද ඔබ සුදුයි धान मधुष्क धान मधुष्क है है टीम बट इसको देगा हाँ, रश गहन है මේලවගේ පල ස්ටාටික පොඩ්ඩවයිට තැකි සම ටිස කියල සටි ස්ටාස් ගේම ගහ ඉන්න මචා තැකි සමත් පොඩ්ඩවයිට ඔක්ක මෑ දෙන්නවා පොල්වයින්න එම්බල වලිවලට පලයම්බ ජොනී පිතිම පලයන්කෝ ඇම්මිනෙනවා හිෝ එකෙක් කන්නේ නේ නිකන් නේඩ්ඩට එනවා බං මගේ ඇති මෙහෙම ඉන්නේ නියමයි ඔන්න ඔන්න ඔරේ ඔන්න වරෙන්ම අරුමුට දෙක දිලා එනවා එනවා එනවා එනවා එනවා ඊට කරනවා First blood. Double kill. நானே குட்ட நீ மேல வந்து தனி கீழ மரணக்கான மேட்ச் கதினா டேமேஜ் இஸ் ஏய் மை ஏய் மை கிக்கு මගේ මරඩ මේ දිස්සයි කියලව මාරුඩත් එක දාහට ඩෙමෙත් කරන ඇත උඩත් ඇත ඕනිද මචා ඉන්න ඔය මචා මැරිලා ඉස්සු දරුවෝ දරුවෝ ආයි මචං එවැඩේ හයි සියසප් කරනාගේ අප මේවන් අපේ සිංවනි ආත කරගහන සිදන්න නබ්දයාලු මංජ තම යාතල් දැල්ලවා මේ අන්න අරු අත නිදන් ගහන ඩිසෙට් පාර මන් තනි වෙලා කොතන පංගා ප්‍රොප්ට ලෝට් කරා උඩ මෙතන දෙන්න එබ්බා එකෙක් හරි වරංග බම් මොනාදවා මෙන්න මෙන්න මෙන්න First blood. පොදට බයි දෙන්නයි මාත් එතන බයි. වන්න අරේ පිටිපස්සේ බා. එකෙක් මන් දැන් ෂොට් එක දෙනවා වයිට් වංග. අනේ දිමෝ දෙන්නට හොඳයි. ගහලා මන් තිබ්බේ. නෑ ගහපේ නෙමෙයි කො නේට් එක පුපුරද්දි මුට කෙලියනේ. ආගනි මාගනි කොට කිල් පෙරේතයෝ සෝන්න කෙනවා මගේ කිල්ලගන්නම මගේ ටක හයිට ඒවා කියරගින් කිල්ල නොක්කෝ මදාන්න ඉතින් බූරු පැටිය නොක්ක අඩේ අම්මේ Double kill. Double kill. පංචකෝ මංච ඉල ග්‍රවන්් එකට ඉලමච්චකට සිවඩි ඒ අස්ටම් එක ගහන්නකෝ ඉහොට ඒ කස්ටම් එකක් ගහ කස්ටම් ගම විසර බොම්බෝයි බොම් ඔසේ ෝට ඕල ජපා lose. ඉඳා උඩ යන්නේ. හතරම යනවා බං. කවුරුද ඒ වැදුණා? නාට. අනේ ගුඩ්ඩා. ඇයි? මේ ආරක්ෂාවට ගහමු යකෝ. අර ඉස්සරහින් ගහන්න බෑ මෙතනින් මේක. වාදිරයට බැලුවා මේ. ඔව්. මේ එතන තමයි සෙට් එක. අරගෙද අම්මටම හරියට මා ගත්තා තිමෝති අපේ ඩැමේජ් ෆීල්ඩ් එක දාලා තියෙන්නේ බා ෆර්ස්ට් බ්ලඩ් නයිස් නයිස් ගෙදර අර චන්දුරන්න අර අර ලී ගෙදර මුල්ල ඉන්නවා බා දෙක ඒ ලබ් එච්චරද යන්නේ නැද්ද අටනවා ඒ රේඩ් දෙක දියා ඒ අර ජොමියා රේඩ් දෙක දිවා යකෝ ඔන්න ඒක ගහපන් මේකට හතරේ යකෝ ඇවිල්ලා नेट डायमंड लग മറ്റേ ഈ ലെവലിലേക്ക് ഇതെന്നാ നീഡ് ഡൗൺ കയറണം അതാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉയ്യാ പോയത് ഉയ്വരെ ഉയ്വരെ ഉയ്യ ഡബിൾ കിൽ അതൊക്കെ പോയില്ല ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ ಪೇಗಿದ್ದ ಓ ಓ කොහොද ඉන්නවා ගන්න පුවරාර ස්කිල්ලේ දාදී මොක්කෙන් එක මදාත දර්දයක් බං කිලුත් නෑ අම ගේවුඩ අරුව මරද්දි විදලා ගෙන් දේශය අහිංසක රටක් කට යන්න එක නිවශ ඔබයි බොරගෙන ඒයන්න ඇද්දවා ඉල්ල ගන්න ඇද්දවා curious bora bora Creativa ಇಲ್ಲೋನಿದ್ದ ಇನ್ನೇನು ಬ್ರೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಗನ್ ಇದ್ದೋಣ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ನಿದುಗ ಹಾಯ್ ನಿದುಗ ಅವನು ಎಲ್ಲ ತಿಹಡಿ ಗಾದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಿದುಗ ಜಯ ಸಿಗ್ನಲ್ දන්නෑ නම දැක්කන ගිය ගේකා බඳු ගියා ළඟ ඉන්නේ නේ හෙඩ් එක. උඩ වන් බුලට් දාපන්. අනේ ගොඩ්ඩා. හරිම වන් බුලට් කියන්නේ මොකාටද මොකාටද කියපන් ඕයි. අනේ උඩ එක පාරයි. මූඩත් එක පාරයි. නයිස් බං. යෝනි පාගා. ෆස්ට් බ්ලඩ්. යෝනි ගාල්ඩියම් බා ඔස් මැච් එක මස්ත බා. අපිටම දාගෙන. බඩ බුලා. එන් කළා දාපන්. ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ ජොනි නයිස් නයිස් නයිස් හරි වලින්නේ මට වදින්නේ උඩ එක එකයි කිව්වා මගුල උඩ එක තමයි ඒක ඔව් එකයි ඌ ඉන්නේ මෙතන දෙකක් තියෙනවා අර ඊට පස්සේ ඊට ඩවුන් ට්‍රිපල් කිල් ఎక్కువ మీద అన్నారు ముట్లేదు అమ్మటవుడు శాఖవు అరే అరే అరే అరే కావి అడే పాణి నీవు పోయిందిరా బాబు తీయండి కదా ఎవరు దక్కినది ಮುಖ್ಯ ಹಚ್ಚಿರಿ ಹಾಗಂಟಿ ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಬಂಗೆ බ්ලක් ජෝසියන දයි අම්ම නාතලටක විටපංග නෑනේ ඔයිෂ මේ ඉන්නවා උල්ට නොට නොටවංග යාතය බෝල් කර හිටවන්නම් මගේ ආයකසි ඇත් අතර ඩේකාට ආ එන්නෙක් මෙතනවා first blood නෑ උඩට වර එකෙක් ටාගට් ඩවුන් මම උඩට එන්න බැයිද කාටද මං එන්න AWM එකක් තියෙන ඩෝන් නේ දැම්ම බුවාර ලොල් දාපේ ගයින් මේ අන්තිම තියලා ඌට ගහගන්න වරේ වරේ වරේ වරේ දාන්න දාන්න දාන්න බේසිකේ ඉස්සර ගෙලින්න තුනට බින්දුවදී දිලොල් දාන්නේ එකෙක් පම් පැත්තටම ගියා ඔය මේ නැත්ත ටූලක් ග්‍රීන් එක නා තනිය බිය උඹල දෙන්න උඹල පද වාගිලා ගහන්න ජොනි ඔඩි කියලා දා ඔඩි කියලා ඔඩි කියලා දා <laughs> මේ සාවට හොඳ වැඩි ാണോ എഴുതിയിട്ട് දෙන්නෙක් ඉන්නනේ උන්ගේ ඉවරයි මම මට නේඩ් දාන බලු අයියෝ double kill හරි ටිකට් ඩවුන් එකයි නෝ එකයි Double kill. සඳුරු කිල්ලිදෙල්ල නේ ඔබට නොහැක මගේ සෙවනට මේ ගොඩක් දැම්ම මැච් එක ඩෙක් කියනවා මම දුර යන්නේ හරි අපි කඩි ලයික කරන්න බොයිස් ලයික් ෂෙයා ෆලෝ ඉස්ටාසෙන් හැපෙදෙම හලෝ බස හලෝ රෂ් බොයි කඩේ මල්ලි වරෙන් අදලන් ගිෆ්ට් එක දෙන්න ඕනේ උඹට වීඩියෝ එක යතරී දෙක්ක තුන්කේ මචං හෂාන් කවුද හදර මතකද මේ උදේර වයිඩ එස් මයින් කල කවමුලා ක්‍රස්ටි රිකෙස් දාත් ගන්න මට එකෙස් ගුල්ලම අදිසි අවස්ථාවලික මං ලිය දරන්තියයි <laughs> ಅದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ M five hundred car rush rush rush rush उधर डाउन होने वो अरे भाई तो down first blood one bullet अयो मैं मैं मैं मैं मैं मैं मैं मैं मैं Double kill. ආව ගන්නෝ ෂේක් මේ මේ මේ කවුද මේ මෙතන මුල එනවා එනවා එනවා එනවා triple kill. මේ රෝගියෙකුම අපිත් එක්ක පට්ට දරයි උන්සි. මේකවත් එක. ඌ. තොපන වෙන කොහොමද ස්ටාර්ස් 5000 දහවලට දුලන්නේ වල කතා කියන්නේ. ස්ටාර් 5000. අරේ நான் இருக்குத்தானு මොකෝ ඒන්ජල් පෑට් නෑන බස්සි ඒන්ජල්න ඒන්ජල් පෑට් බා අනේ මේ නිල් වයිටී කියපන් ඒන්ජල් පෑන්් නිල් හිටී නෑන බා මේ ඌලහ ගුඩ්ඩ පුතන මෙංගි ටෝක් ට පාර මාර මිනිස්සුක සුද්දොත් එක නිදාගෙන එනවිද ओए मागाने जोनिया बोला तीर बने खेलते का दिखाई फर्स्ट ब्लड अरे जोनी बारे जोनी बस डाउन ने अरुण कहा तेने तब वहां पे वहां पे उड़ा उड़ा अरे ट्रिपल किल देख के मुर्दा बार अरे हाट हाट हाट हाट කුඩ්ඩා මේ කියන වෙරුණනි කිවට ඔබ මතක් කන්නවා අනේ අම්මට අනේ පාඩු ඉනාව කවුද බං කිවටි කියන්නේ ඕදයි කේන්තින් ඉතින් කවුද දන්න කේන්ති කතා කරන්නේ අර මුද්දක් දැම්මේ ඔබ මුද්ද කතානද මම මුද්ද සමු ඒ ඇඳ ගහුවට ගෙවේ සඳු එක්කද ඔව් යත් කත්තල ඔලේ ඒ ගාම්බ එන්ටගෙන සකපුම් හරර ගීම දෙකක් නත් උගේ නේට්කාරකිම අන්න අරගෙන දැක්කනේ ජොනි හොඳ පැත්තෙන් තියෙනවා යලින්ගෙන ඇංග්‍රි වල්ලි මොකද මේ ස්පෑම් කරන්නේ ඇංග්‍රි හුඩ හුඩ මෙහෙට කර මේ පැත්තට වරෙන් අපිට පේන්නේ බල දෙන්න බලාගෙන බරි බරි මේ මංගාව ඉන්නවා කියන පල්ලෙ පල්ලෙ මෙතන මේ මුඩ ගාගෙන මම වන් බුලට් මුඩ පරයට ඔයෝ යුන්ගේ මෙහටත් ඇවිල්ල බං ඔය ඉඳන් අන්නරු හීලුත් කරනවා ඒ මා ගනි කුඩ්ඩා පල්ල හිල් කරා හිල් කරා මා ගන්න කවරේ ගනි අඩේ down down down triple kill රෑසඳ අය බයල හොස ප්‍රශ්නයක් තිය මොකද oh. ප්‍රසාත් ගොම් ප්‍රශ්නන හන් පවසා කියලා දැඟදී අපිට එනස්කන්න අනේ අනේ ඇගිමල් ලිවේ දෙන්නේ උඹේ කට උඹේ කට එන. උඹේ ඉස්මාල්ලි හලෝ හලෝ. මේ සීත පවන උදේ කන්නේලා අපරාධ වැදුනේ නේද Adam oraya. അവനെ അമ്മത പറ പറ പറ First blood. ඇබා නිකා වලිදා ගන්න පාඩි නම්ම ලොල්ල ඇදාවට සරිද හුට්ටෝ කියලායි හුට්ටෝ Whoa. Go to. I go to. Don't angry යන්න බඩ. හැබැයි මේ කොඩ්ඩා. ඈ? ඔබ ඇත්තටම ගියුටිත් එක්ක මේ සම්බන්ධයක් තිබෙන්නේ නැද්ද බා? නෑද ඇයිද ඕකේම සම්බන්ධ? නැද්ද නැද්ද? පස් පාරක් ගියා බා. පස් පාරක්. ඔබ බොරු කියනනම් ඔබට දඬුවම් අදින්න දෙන්නේ නෑ බා. මගේ වනි තව ලඟට අහුමට නියම එන ලඟට පදින එන්න එන්න ම හෙල්තක බල එකක් ලඟට ස්මෝක් එකක් දෙම උමට උදවක් දුන්න හොඳ දැක්ම පොඩි මක්ක නොමනීව වැටිල ඉන්න හොද බයි ට ගන්න කියවන්න ඕක ඕකට කිය කඩුව ද කියත් දෙන්න නිදන්න ඉක්මට ගනින් මොන්නරවා ඇති මෝජ් ගැහුව නේද නේට්ඩ පින්තියාවගේ මම නෙමේ එඩ්ඩගනේ තෝ තන බෝමා ගනි තිබොත් තිබොත් අඩු හන තැන කියන්න තිබ්බ මතා <laughs> Hola, que te venga. Hey. දුවටම දෙට්ටු ඒවා රෝගු දසුම් ඔබලිය කවි පේලි සුන්දරයි Need equipment. ولاد دي والله. ආ පොඩ්ඩක් දැන් මම ළඟට. රික්වෙස්ට් කරා. ඔබ කියන්නේ මගේ මතකේ තරම කලින් මැච් එක කලින් රවුන්ඩ් එකේ කාපු ජීවන මතක නෑ නේද? ඒ අර AW බාරක් එක ඕකට තමයි පුතා කියන්නේ පවන්න අත පාච්චි කරන්න එපැයි කියලා පටින් දෙයක් ඔගේම් ගහන්නද අම්මට කවුඩුමත් තමේ රේඩබෙන් පප ට වැදිලා තියෙන්නේ පලයම්ම ලියන්න <laughs> ඇත කියන පැන්චවයි එන්න හම ඩම් ගහනක ගහනවා මාගන්න පුලා සගලා හරි බයි කවුල් දෙක මිලි ගොහොම් ගොහොම දබ්බක් තියෙන වලා අයියකෝ ඩවන්නුනේ කොකුල් හක්සිත් බයික වැටුනේ ඩම් ගහන එකට අරගන්න උඩ බොරුගේ විදල ප්‍රශ්නෝ ඇත්ත කිවන කිවිටත් දෙක අල්ලයිට එක ලක් දිනවා මේ මේ ගහපත් බං යාලඩිය කවුද බංම කිව්ටි අර අපේ යාලෙක් මුද්ද දාලා බඳින්න කියව එක ඒක විතර පස් ඒක විතර පරක් ගන්න ළඟදී වෙඩින් දෙන්න වෙයි වරෙන් එතකොට අම්මලි සඳු බඳින්න දෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් කවද්ද මට ඒකට පස් පාරක් ගහන් බැරි වුණාග නෑනෑන කිවටිට පම් ට ඕ හේතිගන්නේ පේනනේ ඔබේ එනති කේන්ති එන විය මේ වැට මෝ කිය ඔර අරුව ඒඩම් බවා ඩවන්නන්න බා බිජ්ජෝ බෑ ආච්චි නාලගන කුට්ට අම්ම නිසා පැරදුනේවා තෝයි උඹේ කියවටේ සඳුයි නිසා ගන්න උන්ඩේ බ රීලෝඩ් රදී Triple kill. පරාදයක් ගාගන්න නද අවතමැත්ත වෙලා ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ පිටිපස්සේ පිටිපස්සේ ace කුඩ්ඩයි කලින් එකේ තිමෝඩ් ඩවුන්න මේ කුඩ්ඩ ඩවුන්න ඩවුන් බා අඩු ඒකට නම් කරන්න දැන්නවා ඩීට් අගේ මේ කුඩ්ඩ ගොන් කුඩ්ඩ ඌවද එයාට නදී සොරි පට් සොරි කෑනි කෑන කෑනි ඔබ මගේ හදවතේ පැළඳු හා ඒක තම ිත්තක් කළ අඩියමති දොනිවල්ලි මේ මන්දුරමල් අය පටන් ගන්න කලින් කිව් එන්න කර හොදේ ටේනිිග ගන්න ගන්නද හරි හරි පසටම අවුල නෑනේ අවුල නැවලනෑ ඔබ මගේ ටිපඩී යෝක ගහල මෙසේජ්ජක රිප්ලයි දාන්න කෝගේ දාතමන මෙසෙච්චකට මේ හිටකලින් අ කොල්ලට ගිට්ට දිරම් බා ඒ දෙන්න වෙරච්චකට හලෝ හලෝ බොයිකා හලෝ ඉන්න ඉන්න ඉන්න මට අමතකුණා කොල්ල සොරිය ඔල්ලන්න ඔබ මගේ හදවතේ පැළඳුවා ඒක නිසා ඉතින් අමතක වෙත්ත නිසා යාට බෝනස් එකක් එක දෙන්න ගනේ ආහිතන් දෙවානයව ගෙනයට හදරි සතර යන්නට හැට අතරත්තිෙන හරිනේද තැංකිවා හරි හරි පත්සෙට්ටම ලයිවගන්නේ මොනවද රබිගල් බොක්ස් අඩු මට එක ජෙම්විසි පයි ගායක ඔබ මගේ හතපතේ මම දෙයියා දෙයියා පන්ත දෙයියා දෙයියා ඇයි උඩම කඩාපොන් ගුඩ්ඩ අඳු අලුටියක අලුතෙන් නෑ සන්තෝක එක අලුතෙන් අරගෙන ඉන්න බ මුණාදවා ඒක විම දෙනාය කරගන්න නෝක අදත් ඉවරයි සඳු ලයිගෙන් කරන්න කියරලා දලාට කලින් එන් කරන අපි එන් කරන්න චුට්ටකාලින් කියවා world of living, becoming, being, දොප්පෙක් ගත්තද කුඩ්ඩ ඒක මොකුත් නෑ ඕ ඒ කෝනද මගේ කිරිය එමටම ගන්න පුළුව යා Double kill! मैं अभी आदल ले दी थी मुंगे नहीं मोट दा मज माई करने नहीं बंग बंग कैसे बंद बा मेरी बंद बा मजा मेरी बंद को माया ना मजा उड़े डे बिल आदमी वाली जाएगा नहीं बॉक्स ट्वेंटी वेमन टावर थर्टी रैंक में जा बॉय मैच के दिन वेलकम वेलकम बॉय को ඇවිල්ල බමන පොක්ස් කියන්න විස්සේ ඒක බොක්සිෙන් බමට මම් දුන්න මයගේ මේක ඒල ලෙකොන් ලාස්ක පමට ගත්ත ම ඔරුත් දෙකට කර ලාසක ඉන්ටර්ල එක නිකන් කරකවා පුඩ්ඩා එෙක් දස් රගත්ත මම තේරුවන්නේ යටර නදින්න වරෙන්කෝ එදිනෑව මටත් ඇදන අඥ කොරස්සේ ඒකවලනෑසේ ඇතකාර එන්න දෙන්න බාම චරිට අරුට එන්න දෙන්න බාරු අතනින් මඩවන් කරද දකර إذا دندت 40 40 لا لا لا بنا بنا بنا بنا ها؟ برو Triple kill. अरोड़ा एक ही आसू है मेरा ने वैसे ने एक वैसे ने वैसे ने एक ऐसी दिहाई दिए क्या लाइकी මට වෙන එකසේ පණහ තිය කරල ඒ ගාගම ගාගම ගාගම මේ මෝඩ්දාල මුින් කණ්ඩ බැවුම් මෝඩ්ද මේ අර කලින් කස්ටමට පුරුණානවා ආයමට එඩිලවා ආයදීට මේක වදින්න කිය බං උඩ්ඩ එක මැසිච්ජය බොහොද එක මැසිච්චේ දැම ටේ ආන ඔස අඩනවා දස ඕ පොඩ්ඩ දෙන දීමනාට ගැරීන ගත්තාම බා අඩෝ එක කියට තුන වෙන first blood ඔක්කොම ඉන්නේ හේවා පොඩ්ඩ මෙයාර බලමන් මන් දැන් හිටියේ මූත් එක්ක මූ ඉන්නේ කොහෙද කියලා එකදාල දයාගෙන එම නෙඩ්ඩ තිබන තව ද දන්න ඉන්නව මෙත නොන බිත්්‍යාපත්ක කින්න නේඩක නට ගුඩ නට එක තුමත් පස්සරාර තිමොත් මනිවතරත් බර පැත්ති නද බලපා මං ලූ දාගන්නද බලමු බල මක්කර පර කරප තින්න බයි කොට එන්න ගුවම ආය නෑන විද්ද පොය දෙන්න කිව ඒ මං කියනමට අවුන්නත් බා තබල ටවුනද මට Ganlo, ganlo. Nice, nice. Aru gatne, nette aru gatta. Gatta, gatta, gatta. Double kill. Down in baba. What the hell, bang? Like करो लाइक ऐसे ही करो बॉयज लाइक ऐसे ही करो लाइक දැන්නම් ප්‍රෙෂර් මචං ප්‍රෙෂර් කියන්නේ පොඩ්ඩ මයිකෝන් එකේ ගාම්බා මයිකෝන් එක රෝඩ් මනිකන් බූට් කාලා බූල් බූල් වැටියා නෑ නෑ මම කල්පනා කරන්නේ මොකද කරන්නේ රවුන්ඩ් ඕහෝ පිටිපස්ස ઝෝන් එක දෙනවා දුවන් ઝෝන් එකට එක දෙයට පයි ඩැමේජ් බිද්දා Hari, Hari, Hari. Oh, tadi kada kau di. Wari rasio dan First blood. Oh, Hollywood. Ini udah ada yang range kan. දසමෙන් සකපුන් ඈ අයියෝ මෙ මංගාටන මංගාටන තනි කියෙන මංගාට මංගා එක මෙඩි ගන්න ඒ ඔරුට උඩේ හොඳරමට මෙට් බ මෙට ඉටි පස්සේ බ ඩබල් කෑ ඉරාරගෙන අපරාධීම Nice, bro. Double kill. Udah berada, aduh, aduh. Oh, betul. Nah, apa mangi wall kan ini? Iya. Triple kill. Wall betul, nah, apa mangi? Nice. Triple kill. ට ගැහුව නසු පිරියක් බයිදී ඒ සදන්ත ඇත දෙමල්ලවේ කාගනින් සද්දන්ත ඇත උඹද මට ගැරපෙනනේ ඔන්න මමය ගිල්ලක් කිස්සෝ එච්චර නීර කතාන කර ගාප මැරිත්ත ැල්ලා ඔල්ල දන්ඩී පොලි ඩඩි ලයි කරමු බොයිස් ලයි කරමු හැමදාම thank you දරායර පීෝ MP බෝඩි හොඳයිද බං ෆුඩ් ඩිපය කරපන් ඉඳපන් නම්බර් දෙන්න ඩිපය කරපන් අන්න අර පැත්තේ එනවා මේඩ තිනේ 10 ඉවසන ඩොක්ටර් ගන්නකම් මන්ද බයින්න බා अरे मज मैदानी के किनारे में First blood. Nice. Damage. Down. अरे लो, nice. और यार इसके लिए मैं बंद हुआ किल गाड़ी में बोल लगी वो इसके लिए हमने नेट देखी ना तो नेट को दिन बोल लगी देखो අර ඒක තමයි යකෝ මම ප්ලෑන් කරලා දැම්මේ ටීම් වර්ක් එක වා මුලෙල් මේකෙන් ළඟ නමා ගන්න අමාරු ඒකයි පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා පොඩි සීන් නෑ ලොකුට නෑ ඉතන ඩීපී හදන ඩීපී දැම්මලා මැසේජ් කරන්න දැම්මා ගේඩි අඩේ බොම්බ දැම්මා හෙඩ්සෙට් අඩේ ගේඩි අඩේ කවුරුම යෝඩේ ශරේ නැතිව තිබ්බ තනිකර නේට් ගේමක් ගන්න ඒවා. පරංග නේට් එකේ නැටි පොල්. ෆර්ස්ට් ටාගෙන අපිට දුරින් ගෑව්වේ. ආ. ආ ගන්න පුළුවන්. తప్పేకు సారీ బ్యాంక్ కొట్టారు గాను உன் கொடி எவனே வடங்கது உன் கொடி காப்பு நான் எதிரிங்க நான் அறுபது மணியே முட்டகான கொடி ඔබ මට දීමෝට්ට ඔට ඕනතු මැල්ලනෑ කියලබ අඩ අඩ මක් ඕලෑ දුන්න කියන්න ඌට හිට් පුකුරක් ගියාද පොකුරු කේඩි කේඩි අඩුවෙන් නෑ මනුස්සය කොහෙම එච්චරට අඩුවේ ඔබකුරු පොකුරු මල්සන කෙලියම් මරි ලතාවයි මේ මම මේ දුරින්දර ගහලා දෙන්න මේක දුර ගම්බ දුර දුරින්දර හරි මම උඹත් එක පස්සේ මා ඉවන් හැද උඹට පාඩුවේ ගියා මගේ පස්සෙන් එන්න එපා මංජු මට ගෙල්ලෙන්න ආයේ කියලා ඊට පස්සේ කියපන් මම උඹලා කවුරුත් නෑ අරකයි මේකයි කියලා නග. මම කියන්නේ උඹට කෙල්ලෙක් උඹට කෙල්ලෙක් උඹට කෙල්ලෙක් ඉන්නවනේ. නෑ ළඟින් ආපු සීන් එකයි පස්සෙන් එන එකයි දෙකක් මචං. ළඟින් අරින්. මේ මෙතන ඇයි උඹට කෙල්ලෙක් උඹට කෙල්ලෙක් ඉන්නවනේ. <laughs> එහෙම කරන්නේ. ඒ මොනවාද බඹලා ඇතරලා පිට්ටු දම්බනවද බා? උඹට කෙල්ලෙක් ඉන්නවනේ. නෑ මේ පිට්ටු අම්බියුටි තැම්බරේ කොහොමද? डैमेज टूटा हुआ तेरा टीम बॉडी अरे गिनने भी बोला हमको అన్న పొక్కురాట్లు లాగాను అని First blood. Where is it going? මගේ මෝට්ටාව කොඩි ගැව ඇත්තන් දන්නම කොඩි ගහන කොට වැදිලා තියෙන්නේ පාඩි ගන්න පොඩිලා දගන පුගේ ලයිවෙක් බලන්නන ලයිවක බල් තැන් වේල මයක බන්නන ඉල්ලංකෑව කැතිද දැන් කැපද කැපද මම් පොඩි කාලේ දැක්කට පස්සේ දැක්කේ අදයින ඔයා පියාර් මැච්චේ හරියට මැච් ගන්න කිල් ගන්න බැරි එක තමයි ඉමෝට් දාලා තියෙන්නේ ඒ කවුන්ට් ටැම් බයි කරගත්ත කොම්බොටේ ටොන්ටි බය මචං අල්ලි දිලා ඉමෝට් ගත්තේ දාන්න ලෝස් අල්ලදී කවුන්ට අරගෙන ඒ ගොඩි අරගෙන ගාගන පුකේ යකවුම් දිග වෙන්නතුම පොඩි ඌට රංග ඇති ඇති පොඩි උඩරයි ලට සිත උට දන්න යම්මට රෝණ පුසක්ග හම් මේ මෙමත් තෙන හටරේ වැඩි මාච් කියක් ගහලද මාච් මැච් ගහලා තියෙනවා මචං දන්නේ නැහැ දැන් 20ක් විතර මම හිතන්නේ එනවා එනවා එනවා නයිස් බං මාව ගත්ත එක ගැන thanks මේ ටීම් අප් වෙන්න යන්න එපා first blood. Sasindu Hansamal, thank you so much. Double kill. Yeah, even me. මු ගහන්න නෑම පබැල මොකද නෑ ඕක නේ මුදිවත් ඉන්නවා මේ මේ මෙතන triple kill ඒ මම කොල්ලා කොල්ලා අතේ ගෙට් චොට්ටරි අතෙන් ගාවේ අපරදය ඒ අඩු ගහලාම පින්න ඩැමෙත් කුඩ පිටිෙන නැවේ තව එකක් මේ කුඩට සප් එකේ තියෙනවා. දෙන්නට. කුඩ මේ තව එකක් නෝබි පිට. අර එතන ඩවුන් මම පාවේ. එතන බලන්න. ඊමු එතන බලන්න. බයි මොකක්ද උගේ යුම්පිය සර උඹේ කිය ඇති බහංකු දුරෙන්බිවයි හරි හරිබ විනාඩිය තියන් කියලා කිය බොල්ලු ඔල් කඩන්ඩයි ඔල් කඩන්න නෑ විනාඩියේ තප්පරය දශම දෙකක් ගිය අනේ උඹටගේ ෆෝන් දෙක දෙක නෑනේ අපිට. හතරක් විතර තියෙනවනේ දෙකන්නේ. මංජර 10 පාරක් ගෙවුවා. ඕ. මංජර තියනවාද මංජර 10 පාරක් ගෙවුවා. ඉතින් දාන්නේ. උමේෂ් උමේෂ්. උමේෂ්ලාගේ මං කියන්න උමේෂ් මල්ලි දැන් පණ්ඩිතයා පඩතර වැඩි. පොඩි එකා. කවුද මං උඩ කියනවා මං දැන් එන එන්න ගානට වැඩි වෙනවා දැන්. ගිහිලක් කඩේ First blood. මාගත්ත. දුවා. කවුද බං මේ සහරාන්නේ එක්ක විදිච්ච එක? අඩ අඩ මා ගන්න පුළුවන් මා ගන්න පුළුවන් රත්න ඉන්නවා කියලා එන්න බා නේඩ් දාන නේඩ් දාන නෑ නේඩ් එක දුර දෙන්න ඔකට ගහන්නේ තනියක් Double kill. උඩ නේඩ් හැරට දාගන්න බෑනේ ඉතින්. පිච්චා. සිනාසන්න බැනි ඔබේ සුවඳ නෑ ඒ බෙස්ටේ දියා කොහෙද වාදන ඉකිලුනේ බෙස්ටේ දියා අරෝඩේ දුන්ති ඇදින් සීයේ සම්පින්දක් තියෙනවා මේ makanya makanya manju, manju, manju. maju. First blood. Di setiap Ah, ah. Mahirin dari mana? Damage bang. Manju, kau udah pakai wajah pasti ya. Ah, ya. आज आता हील करना आरी आरी आरी किल तावे काही ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಓ ಮೋಕರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಮೋಕರಿ बंदी डब्ल्यू एडब्ल्यू एडब्ल्यू फुट पैर के एडब्ल्यू में आरो शॉर्ट रेंज करने का नहीं ये हटू टाइम का नहीं बेगा Double kill. අපරාද ළඟටීල ගහන්න දෙන සුපිරි ඔව් බා අපරාධ කාලේ අපරාධ කාලේ මේ දේවල් නිසා මම දන්නේ මචං දන්නේ නැති මගුල් කියන්න බෑ ඊ ඕල්ලේ අපර එකම ඉතින් දෙකත් හිටියද මොකද දාවා මම මම යන්න යා රෙද්දලි හුඩිය ඌ හුඩි ඌ දුර මංගල මගේ ඕලේ ඉතරදී හැමදේම මන් දුන්දන එක පැත්තේ මන් තනිය බ මන් දන්නේ ගෙරෙත් එබ්බෝ first blood roll sata ये दो नेट दो ओए खाना हो गई double kill අනේ අයිබන් එක එක් හරි මං එකවරෙන් එක බම්මහ කුණු හර බෑන්නේ බම් මේක පොඩ්ඩ හැමදාම කතාගෙන අප මෝඩෙක් වගේ පේනොත් නෑ ඒ වගේ අප්ඩේට් එක හොඳයි මේ තේරුම් ගන්න අප්ඩේට් එක කලින් පාර කරන මෙලෝරාක් නම් තේරුණා මේ අප්ඩේට් එක ගැන නම් තේරුණා මේ අප්ඩේට් එක එපා කරා එන්නේ එන්නේ නේද ලෝකවල මේ රවුන්ඩ් එක ගන්න ඕනේ රෂ් කියලා ගාලා දාන්න බා Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. First blood. Maya man kelu me engine le tira మటుడు డబుల్ కిల్ డిఆర్డిఎస్గా ట్రిపుల్ కిల్ ఊటే కట్ట bro Omega C Vega deep freezer Vega ವಾ Vega ಮೋ ಮೇಗ ಏನಂತ ಲೈವ್ ಗಿಂಡ ಅವು ಮರಿ ಅನ್ಯದ ಮಗ ಹೇಳಿ ಮೇಗ ಏನಂತ ಲೈವ್ ಗೆ ಹಲೋ මේ ගනට ලයගෙන් පස්සෙන මූ ඌ වගේ ලමින් නැතිවලාගිය මන් මන් දැක්ක මන්තර ඇති යකො නේට්ක ඔන්ට ගැවුණම දුව පංකම නේට්ක දුවන්න මෝඩ පුට්ට උඩ දිරාවට මෝඩ එබ්බා ඕතම මෝඩ හරි බලමු තුම්බයි මම කවුද වැඩි කියලා දාන්න කියලා හරි ආ බලමු ඔයාලා ඇත්ත මැච් පහක් හතක් එක දිගට පැරදිලා නෑ උංග පරද්දන එක හොඳද බං මං ආ वाली वाली वाली डबल है वाली डबल है वाली डबल है पूरी कार में रोसेट गया Waduh naga. First blood. Get down. Ayo. ini. Aku udah kan. Kill itu nanti Double kill. Udah kan ini bang, berapa? Tapi ini aja. බලහම් කියල හිතල සිරකොලව් වෙත මම බොක්ක උන්න ඉන්න හිටිය උඩ ඇඩවිටින් ගංජ ගහලා හැන් ඇත පිටින් ගන්න ගන්න හොඳ නෑ අනේ බං බයි බමයි බෝල් ඇද්දි බං thanks ඒකේ බල ඩැමේජ් මන්ජු මොනවද කරගෙන මොන කුඩා කුඩා ටාගට් ඩවුන් ටාගට් ඩවුන් ඒ රස් කරපො රස් කරපො First blood. Thanks. අර අර අර පඩියේ ඉඳන් ගහන්නේ වදින්නේ නැහැ බා උඩ කොච්චර. Double kill. ඌ දන්න ඌ මොනා කරන්නද ඔය වෙලාවට රෂ් එකට ගිහලා ගන්න සතරට. ඌ නැගිලා හාඩ්ඩි මොටේ දැන්. වැදෙන තලෙල්ලා මොනා ගාඩම් ඒ බර මෝට් එකක් නැත්නම් අර කැම ටික වටේ තියන් දුවන්නේ ඒක වීඩියෝක් දාන්න මම තව වීඩියෝ එකක් දාන්න අර බැගේ හරි වගේ මම වන්නමට ඉල තියන්නේ ඒකස එකක් කියල් වන්න එඩ්ඩට First blood. ඉතින් අම්මට මගනේට මං හොර මොගන Thanks. Double kill. දිග පිරිය පිරිය පිරිය පිරිය Triple kill. අවර කිල්දාන්නාව දෙවන් තරගෙන අම්මලා මමලා මට ඇන්නේ නැහැ ඩැමේජ් නම් බලන්න එපා ඩැමේජ් ටික වැඩි වගේනේ ඒ පොඩි බලනවාගේ මන්දක තියෙන ලස්සනම ආස නෑ කුක්කරට ගවයන් හත් දෙනෙක් කාර් මන්ද ඒක උඩින් කරලා මොනවද තේරෙන්නේ පස්සේ තාම තාම අකිනාද කියලා ඉලට පොස්ට් එක ඕක ඒ වාගේ අරු 1000 ඇත්ත මචකේ ටීබෝඩි ටීබෝඩි ඔකට කෝල් එකක් කරන කතා කරලා ඕක අර ෆෝන් එක කතා කරලා තියෙනවකට පායකෝ කුටි එකක් කොහමද ඔය කයි ටීබෝඩි එන හොරාව ගාබන් ගාබන් ඕකෙන් ලිබන්න යන්නේ මාගනි ගොඩක් ගන්න අම්මද first blood එක මෙදලා බිල්ලා එක ඌ ඩවුන් ඩවුන් වුණොත් ඇති මැච් එක යන්න ඌ බා පරණ අස්ටමට් එක ආවා මේ ඔබ හින උරා බා අනේ අනේ උඹ ලයිව් කරේ වයින් කරලා බලපන් කිසිම නොක් එකකට මම ඩැමේජ් කරේ නෑ. අනේ කරේ නොක් කළා දිවත. උඹ මේ නොක් එකටත් ගගා. ඩැමේජ් බලපන්. ඒ හොඳ ඩැමේජ් බලපන්. හරි හරි. නෑ. ඒනම් මම ඒනම් මම තමයි වැඩිම කිල් බලයන්. මචං කිල් බලන්නේ ඩැමේජ් නෙමෙයි. උනාට බා. ඒනම් උස්ස උස්ස කිල් බලපන්. ඒකකට උත්තර නෑ. කිල් හතරේ 1400 ගානට දෙනවා 200 ගාන. ඔන්න කුඩ ගානේ කුඩ්ඩා. in the first blood. Double kill. අද පුබුදුමනසින් කුඩ්ඩට සද්ද දාලා ටවුන් එකට ගියාම ටීෆ්‍රීටත් දිග ටීෂර්ට් එකක් අරන් JBL එකේ විපුණා දුරයාද සින්දුව දාලා ටීවී එකෙන් ඇවිත් සද්ද දාලා ගහුවම ගෙමුණා දිග වැඩි වගෙන ඒමට තේරුන්න නීමැකැන් මේ දෝසර අම්බික දත්මීම තේරුන්ය එක ලකට සෝට තේරුම් යන වෙලා නොදින සමාජ ජාල එක් වැඩිය නෑන ගිල්ගන් මන්දන්න මේක කියන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩා කිල් ගන්න ඕනද කුඩ්ඩෝ මම මමීගේ හෝයිස් මෙන්න එක යා සියාසයි ඇයි යකෝ මේ තරු තරු දෙකවට තරු තිස් පයවුන් සෙට් කරන්නේ ආතිර හල් මේ මේච ගාගම මේක සුපිරියක්කේ ආසද ඔක්කොම එක නේඩ්ඩේ යනවා නේද දුවපන් ඇතර ඒ යන්න යන දීමද රස්සේ ෆුඩ්ඩැක හොත ගෙට් ඩව් අනිකට එක මූ ඩවුන්ලා දි කුඩ්ඩ ජුවෙන් කරමට ගන්න එක කරින් උඩ්ඩා ගාවන් ගන්නේ වැදිලා දීන්නේ තුන්න ගෑ ඌවා දාතම් මගෙනුත් පලම්ම යන්න හොඳ බොරු කියන්න පුළුවන් වැදලා තියෙන කියලා කියලා අපේ හිට කිව්වද පලේඩි මට හැබැයි ඔක තමයි උඩ බොරු කියන්න බූරුවා යකෝ තෝ ගාවේ නම් මං කැට එකේ දාතක මැරෙන්න බෑ දෙකේ දාට වැදුන්නේ නැහැ බග් වෙලා බග් නැහැ අර රිමෝට් එකේ උඹට පෙන්වෙන්නේ නැන්නේ බින්ගෝ පෙන්වෙන්නේ නැහැ බස් ගා මණි ගහන්නේ නැටිකොල්ල වැඩි දවසට පැය දෙකක් තුනක් වගේ තමයි ගහන්නේ ඒ ටයිම් එක අපි DSR ගහමු අවුලක් නැහැ නේද මුංගේ 2 ඉන්නවද මුංගේ 2 නෑ අම්මට First blood. ඇත්ත පුබේ අමාරු තුන් දෙනා නේට් එකට අර රශ් කරන්න නැතුව බලන් ඉන්නවා ඒක දැනට ගිහිල්ලා රකන් ඉන්නවා බලන් හිටියේ එන කතාව හිටගෙන ගා ඇයි ආයේ දිල් ගහවක චිංග මං එතනට මුලින් ගියා උඩ යරු දෙන්න තැයිලා තෙන්ට ගත්තා මම ඔබට කලින් ගියේ එතනට මම බලන් ඉස්සෙල්ලම ගියේ මම තමයි ඉස්සෙල්ලම ගියේ අනේ මම යන් තුන්දරණ වලින් මම ගියේවා ඉස්සලම ගේක මෝඩය බයිපස එනම් කුට්ට ටීමෝඩ් <laughs> මෝඩය වුණට මං අනිත හැල්ලා දන්න එකතනට නේට් සලබු උඩ්ඩත් එක ගිය ටිංකිලියත්තම් අට වන් බුල මෙතන එක කින්න උනොක් නැද්දලා පන්ඩාව मस्त आहे माझ्या नेट नाही दो गाइस नाही बा जिंगे जिंगे जिंगे जिंगे जिंगे जिंगे जिंगे जिंगे जिंगे जिंगे जिंगे जिंगे जिंगे Need equipment. Good. ඈ තේරුවන් නෑ මොකයිකුවත් මට කොල්ලෙක් හොයාගන්න අමාරු බන්දු අන්න බටර ගන්න මම එක් බම්ම කෝල්ල ගත්තමා යැගි හෙලෝ මේ මාරිද හෙලෝ ඔන්න පඩිපර ඇති ඇතිගෙන පඩිවැටනම් Eh, full damage dah. Ya. Damage damage joker ini. Last. Last. First blood. Mau anjur, mau anjur, mau Mau mana? Mau mana? Mau mana? Mau mana? Mau mana? Mau mana? Mau mana? Mau Thanks. Double kill. Anak-anak. Ah, දැන් කන ඒක කනෝ අනේකො මෙච්චර හාඩිස් කොඩ් එකට රෙස්පෙට් පිට කර තෝහෙන ගොන් ගොන් අලි එබ්බා ඉති දැන් තම පෝස්මෙන් එතකොට ඔය මේ ඒව මම ඒව කියන්න එපම් පොඩි ඒවතිගහක පම්හට තිරට මෝඩ හර එබ්බා නිකන් ඉන්න බෑ දැකිල් දෙකක් දාලා නිකන් 10කට ගාලා වගේ මෝඩයා damage damage damage charge bus එක ඩබල් කිල් කුඩ එලවා හරිද ඇද්ද උඹට ඇද්ද මම එක එක්ක ඩවුන් කරා මම එක එක්ක ඩවුන් කරා අනේ මට Yeah. චාර්ජින් ලක්ෂයක් කෝස් කරනවා මම නේ ඒක නියම ෆර්ස්ට් බ්ලඩ් ඕල් එක දුන්නේ නොක්කෑ උනාට බා දාගන්න එපා බං මෝඩෙක් කියලා උඹ කස්ටම් දින මැච් එක කර බලපන් ගොන් හරකේ බං බණන් කුඩ්ඩා චාර්ජින් ප්ලස් 2 සංගේලා දැන් මම්මට සිරි නිකන් තිබ්බා තේරිම මැච් එක නිබ්‍රෙද්දක් කරේ Need Michael Fodega. ලස්සන්ට ගංවා මැච්චක රාරය ගාපන් ගහවන් එවුන්ට කොමට මේ වෙත යම් රාදි නොදාගේ දන්න බයි සොරි කට් था वो लगा नहीं मैं जिसका ये गोली खा थैंक्स නකුම රස්ස ගේන්නවා නේඩ්ඩ කරන බල අම්මට ගන්න පුළුවන් කවර එක හරි මං කිව්වා නේඩ්ඩ කරනවා කියලා thanks First blood. එලෝ එලෝ ගන්න එලෝ එලෝ ගන්න. පස් කරන්නේ නෑ. උනා. පැත්තේ බා. එකයි ඉන්නේ එකයි ඉන්නේ එකයි ඉන්නේ. සඳුරු උඩ රෂේ අරුගාවට යම. අරුගාවට යම. Double kill. මට ඕල් එකක් ගන්න කයිට. යව්වා යව්වා. Double kill. හයිවා උඩ තේරුමක් නැතිව ගන්න බා යා ඔය කිව්වනේ ගානවා ඔබ කාලේ වල ගානවා කිව්වද එනවා කියන්නේ කියලා අන්න අන්න මේ කොම්බොඩා Thank you. උන්නේ හිතන්න දිනේ මැච් එක දුන්න කියලා. අන්බෑන් කරන්න බෑ බෑන් කරු කට්ටිය. අන්බෑන් ගේම එකේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකේ. මරුවින් අපර ගියාම යා. මේ අයින. දකලක බුම් බුම් බුම්. පොක්ෂ් නබිල්. මේ වුණා ඕනේ. ඕවත් මැරිද බං. නබිලා අනකුට බල කටවා කටවාගට පෝක්ක නබිලගෙනක ලීට බල පන් ජැබේට ඉන්නේ ජැබේට් කවුද මං කවුද මුල්ද දාලා බූටකාපී ලයිකන්ගේ කරමස ලයික් නමසේ එකයිලගේ හර සදරිසට කින්නවා ශයා හැට පායි මචන් අපි ඉතින් පැටියෝ මැනික සුදු ඒව කියන්නේ පඉතින් අපි ෂය කරන්නේ අපි අවුල අපිට උඹ අපිට අරකනෑන අපිට අරකන බබෝ මැනික වැටිය ගැවන අම්මට සිරි ශයස් බලන්න තිබේ මම දකිනේ මම දකින යබත් කියරගන්න හිටම් විමොට්ටමට කොල්ල සූමීටින්න ලච්චයා කරන්නවා ඔවයාක සදාබා අර කියන්න දෙන්න ඉමෝට් එකක් දාගෙන කෑගහන මූණවන්නේ කෙලින්ම කියන්න දෙන්න අපිට අරගෙන යන්න කිව්වනම් ඉවරයි බෑඩ් බී නිස්සල් බොටා ඔයගොල්ලෝ ෆලෝ කරලා ඉන්න මාත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න දෙනවා ඔයෝ ඔයෝ ඔයෝ නවත්තමු බිජ්ජෝ අඩෝ ඒක කිව්වේ කොහොමද වන්නත් වන් ඩවුන් නයිස් නයිස් ආ මරු Aduh, eh. Betul bang. Ni kupa dia. First blood. Vivo di bang. Ni apa? Bomber. Oh, bang anti ni. Double kill. Ane bang. මට ඇරපන් කුඩ්ඩ විටට හොද කුඩ්ඩ අන්න චාන්සයි කුඩ්ඩ ඒ අන්න අල්ට චාන්සි වැඩේකට ඩෝක්ස් අනේ අනේ මේ මේ බලුබේ මම හීරුවට එක්වේ ගුඩ්ඩ මේ ගොඩා තාම් දෙකක්කා අගට මේ බල පංගු ඒවා තීනකට නර අර පැත්ත යන යන පැත්තරෙනවා ඒවන් කියම මොකක්ද කොහොමද ගන්න ඕ මාරමිනිය වැරදි ලක්කයි ඩොගී වැරලු කාපි ඔගුරට නොක ඕන විදියට මට දෙන්න පුළුවන් ඒ අඩෝ බං first blood උඩ 63 දෙකයි 16 දෙකයි ගාන ගාන ගාන ගාන down down ගොඩක් කරා अगर अगर तुम जैसे तुम तुम जाओ දුරේ ගාම් ඔය ඔය බා උඩ උඩ නිල double kill ප්‍රදහය වෙන්න කොට මම ගොඩක් නිදි ජනධිපතින මම ගොඩක් නිදි කටනම ලක්ෂිට ගොඩක් සෝරි සෝරි සෝරි සෝරි ඒ උඩ පවන් කවුද සාන්දරු ඕ මං අරුට ලයිව් එක දෙන්න කිව්වා හරි වයිද අම්මට ඔව් ලයිව් එන්න ගන්න එපා කිව්වා මං ඈ හරි නෑ මං කේ ගන්න මං ආව වෙන මං ජුවේ ෆෝන් කරා ගියේ මම ඔලේ ගහන කුට්ටා <laughs> ආ මට දෙන්න පොඩි කියෝටි වඩ වඩ වඩ උට වැදිලා නැද්ද ඒක <laughs> First blood. Thanks. බිංග එෝපන යන්න බර තින ට උනොක්කුම ද පදරදාන්න එකක් අපේ ආදර යන්බ යන්බ යන්වා ගීල ඌතමරහනරින් හරි සේප්ගම්බසාලා Double kill! කොහෙ බයින්නේ? මේ මෙයාගේ පැත්තේ. මෙයාගේ පැත්තේ. නයිස්. Double kill. මං ඉන්නකන් ජීවිතේට මැච් අප් පරිදිනවලු බං. ජීවිතේට නෑ බං. ජීවිතේට නෑ. ඕන තොම්සන් එක දෙන්න වැඩි වැඩි ගන්න ඉල්ලන්න එපා අපි මැරි මැරෙන්න ගිහින් ගිහින් ගිහින් ආ ඔබගාදී තොම්සන් එක වාරු උඩ තොම්සන් එක ඕනද ඔබගාදී ඔබගාදී මොකද කරනවා නන්ද අර මොකද්ද මගුලක් බං අර බුක් මේ වින්ගෝ ගාදීට තේ තමයි වාදිනාද බෝ අයියා කො තිමෝ දුබයි මායි අපි සෙට් එකේ ඉඳලා නේ ගත්තේ මම කට්ටක ෆ්‍රී හම්බෙනවා මොකද්ද මොකද තප්පෝ දුනිදායකින් මං යකුවා දුනිදායට යකුවා පස් පරක් ගෙව්වා දුල තේරගාති ඕමයි ගෝඩ් අඩට මා ගන්න පුලා මා ගන්න පුලා හෝල එක හෝල එක අරුවේ කඩ පුර ඩැමේ චුඩු ඩක් නයිස් බං 117යි 70යි කොහොමද මං හඳුරු ඒ බලාම් දෙන්නම් මෙතන බා double kill ඒ ඔබල දෙන වරෙන් ඒ කුඩ්ඩා මොකද්ද මං ගන්නේ ඉතින් මෙතන ගෙන් මරුව දැක්කේ මරන්න එපා වරෙන් මේ දෙන්නම් මෙතන ගියා මේ මෙතන double kill මං ඉන්නකන් මැච් අප් හදන ජීවිතේ නෑ මං ජීවිතේ තමයි ටොටි එක කියලා කියන න කුඩ දැයි මොට දම් කුඩ ඇද කයිගම්මට රෙතර කියල ලින්ක ලින්ක ලකට ප්‍රෙඩ්ක් කියන මේ පස කට ටල ගත්ක ලයික් වන් කරම තලයි කිසිය එකයි වච්චර් පේන් දන්න හැන කන්කමේෂන දවා කරනවා වගේ ගොඩ කරගෙන යනවා. Double kill. මුට ගහන්න පුළුවන් මම පින්නේ අදාන්න කමෙන්ට් එකේ දාන්න. නෑ බෑ ඊසි බා. ඔයද බං හරි දුරට කරම් බලාම පින්නලා නොවද හරි Triple kill! Hello! लगेगा टी शर्ट लाइन बोटक टीका अलावा चूड़ी अलावा तो आप पर एक्ट करें तो हेडे मंजू क्या है मदाम के वेट के पहले लगेंगे यार का कोड मारा बाटे कुंटा गलत कुंटा පටිය අලදින් ලයි පටන්ගත කොල්ල කියන වචන් අපේ බිංග ගැන් තිම යාලක හැමෝමගේ ටිපටිගේ කමට දව සට්ම ගේමින් යක නම ඉතින් සට මයගේ මාදල ගෙන හැම ටිපටි සට්ක ටිපොඩි ටිපටි දමති ගැම්මටම අලු තිෂ්ටිමිනට අනිවාරෙන් හෙල්ප එකක් දෙමු මොකද අපිත් අඩිකාරයක් ලයි කරන්න මචා ටඩි දවසකින් ගඩත් දුරට ලයිවනත්තන්න ටිදසක මාස දස දෙකක් විතර හරි බොයි සැමෝ මෙයන්කොට Aduh. හැමෝ බෑ හැමෝ බෑ. කරන් ෂෙයා කරන්න. ෆලෝ බටන් ක්ලික් කරන් යන්න හැමදාම කියනවානේ බං. ෆලෝ බටනේ පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරා කියලා බලාගේ කවුරුත් නැති වෙන්නේ නැහැ මචං. ඕ යෝ යෝයි ටීෆෝඩි කිය අඩෝ අඩෝ ඔන්න වඩු අඩෝ තැන්කියු මචං තැන්කියු හටහා පාන්න ලයි තැන්ක යු මචන් තැන්ක යු ටී ෆෝටින් ආවේ ටී ෆෝටින් ආවේ දිල්ෂාන් තැන්ක යු මචන් තැන්ක යු දියරෝ සෙට්ලයි මොයේ විදියට ගැම්මක් තමයි මචන් මගේ උන් ටික ටී ෆෝටි සතුරුයි ආදරේ සතුරු ඔස්සා වගේ එක ආදරේ මචන් දියරෝ සෙට්ලයි මු ඔය විදියටම ලයික් කරන්න ෆලෝ කරන්න මතක කරන්න පස්සේ සෙට් එක දියරෝ සෙට්ලයි මොයේ විදියටම ලයික් එක දාමු මචන් ඔය ලයික් එක දාමු ඔයාලට ලයික් අ කොහොමද අඩෝ T forty T forty thank you Raja T forty trade එකක් දීලා එක සිතුන බලන් ඉන්නකොට දිගටම සෙට් ලයිව් දිගටම සෙට් ලයිව් මචං කොබන්ටි ඕඩි හේ හේ අඩ අඩ ආදරේ මචං ෆලෝ කරගෙන යනවා මචං ගැම්මටම කඩි ලයික් කරන් බෝයිස් අඩේ පළයක් විශ්වාසයෙන්ද T14 ආයේ අඩ සිරාඩ අඩ පට්ටව ගැම්මක් ඈ 111 හරහා ඉන්න අඩ තැන්කියු මචං දිගට සෙට් ලයින් ඔය විදියට හරි වසක තමත ගොල ොලමකට හැම ඉති අලු ස්ටම කෙන කනිවර හෙල් බැදම පිතින් අයි හෙට දවල්ලග සටම බයි බයි හැමෝට්ටම